Oh, asangiba sandishiya mani mem ndifuna hayi hayi hayi hayi kamkani intoni waqaba nami namhlanje unjeke wena indlela yokwenza isaladi yeziqhamo mm. hayi mhlobo wam ndigqibe kwelokuba masike siphumleni ekusebenziseni ezaa ncwadi zini zinde sisekusisebenzisa kho qo xa sifuna nabantwana ndagqiba kwelibeni uba mandike ndiqale nditrayishe into entsha mandisiphi na mm. so ke ngokubayiyo leyo ibonayo apha memesiphi besiyenza namhlanje bebeyonwabele phofu yhu kakhulu kakhulu kakhulu kakhulu gqithi mem kanti uba ndindothuswa ngamakhwengo kuba ke le poem ayinasigama sininzi ayifani namabali eh, eh. abaqhelo siqhela uwafunda phaa kweza ncwadi ezinkulu okay and izibeke bayatya nalapha esikolweni hayi bayatya laphaaphezu kwako besitya nje mm. yinto yobana abanye abantwana kaloku omakwabo kuthiwa into opheka yinto yamantombazana ngoku bangazange bafuntswa bona ukupheka so mm. ubanike wenzi eyona nto intle ngobabonisa uba ukupheka aso nto inzima and ulandela imiqathango ethileyigame ke kodwa kandichazela uba yintoni ubugxinisa kuyo kanye kanye kaloku siye sachaza uba eyona recipe yohluke ngantoni kwibandla sachaza uba kuyile recipe iyakuchaza ikunika imiqathango yokuba nasi sinto funeka uzenzile ekuphekeni esi sidlo wasibonileyo apha kule nto lomfanekiso eh, eh. sahamba kanayo mamem kakuhle sajonga izihloko esikhulu sajonga isihloko esincinane sachaza uba lokho esi sihloko siyasichazile uba ziintoni into esazidinge kwenzeni mhm. esi sidlo sisibonaaejonga bebesithi he tishara hayi mani bakhawuleza bayifumana msinyane le lantekelelesi namhlanje sathi sifunda nje bayazi uba lutho ukuchaza uba ngamabhanana amangaphi kufuneka babe nawo sadlula ke memsotsho kwisihloko esilandelayo ezantsi sasichazile ukuba la manani abekweyo apha yasichazile uba uqala ngento ethile ulandele ngokwenza into ethile njalo njalo bayifumana unihambe kakuhle kakhulu kakhulu kakhulu mm. kanganto yokubana ngabana siye sahamba sajona la magama ezizivakalisi siqala mm. ngawo mm. ohlamba uchuba sajonga ke noqhekeza ofaka mm, mm, uze ogalela abo ntwana mabayifuna msinyane batyhini itishara la magama ayasithuma uyasichazi uba masenze ntoni na kule nto uyeva yes ayihambe kakuhle gqithi mem yazi mna nawe sigcinga ngohlobo olufanayo utsho eh. ngoba kaloku mna eh. ndiye ndaza nombobo hmm. ndisuka ke ngoku le nto yoba asinyanzelekanga uba okosisebenzi bani ndaza nombongo usafika kumbongo wethu ndaqoma mandiqala ngendlela enomdla mm, mm, mm, ndawuqoma isihloko sawo ndathi abantu mabavala amehlo babe nomfanekiso ngqondweni ngeli xesha ndifunda umntu makabo makandixele bo azandixele bubone ntoni ngoku ndifunda ndafunda ndafunda ndafunda and ndixele into abantu bayayifumana laa nto yaqoa baze ke ngoku baqashele uba sithini isihloko eh, and eh. basifumana ngoba beyilula basithetha ngembeko yabo baye bayifumana into endiyithandayo ke into yoba laa mlongo wethu Eh. unesintwiso kakhulu Okay. Okay. ngoku uwathi omnye umntana mntamisi ndibone um- umntu ehamba ebambe itshomi yakhe umbeko Eh, Okay. yeba ndakotyina iyafumaneka ne enye into ebendiyenzileyo kusasa besithetha Mm. ngoku besezuphulaphula nokuthetha Eh, ndadlala ingoma kuba ndifuna sibone Ndivile ke laa nto. Right, good class. Si- sifuna uthelekisa ke ngoku isingqi isingqi somculo nesingqi sombongo oh, umahluko phakathi kwazo zombini mm. babona ke ngokuthetha sijonge izinto ezithile apha kulo mbongo babona bade babona ba ngamagama asetyenziswayo ekupheleni kwalowa umbongo esisebenza anika isingqi mm. laa mbongo yabo okay uyazi into endiyithandayo ngala mbongo wakho mhm. kuba kaloku ninayo itheme yerespect pha kwiLife skills uyabona yabona uyakwazi uyidibanisa and Ngendelele uxa kakuhle. xa sifika ke ngoku sesithetha ngale nto umntu uyayazi uba imbeko yinto enjani and imbeko ikwenzela ntoni ebomini bakho uyabo endaba ndizibuze yintoni imbeko nantsi imbeko ndi- i- isuke kum I- ityebile ngoku siyayityebisa yaqa hayi ndithanda kakhulu kwam kodwa ke jonga into esawuyenza ke ngokubheka phambili ukujonga uba umbongo ubhalwa njani Eh, sijonga namiqolo la magama ngoba kaqhele kangama sijonga imiqolo sijonga imigca sijonga isimntwiso sijonga into yokuba kusetyenziswe eziphi izaci mm. yaqona mm. ukutyebisa ke ngoku umbongo wethu mm. nathi ke ngusizokwazi ukubhale yethu kaloku because apho siyakhona siyekubhaleni eyeyimamela ke tishara eh. into endiyenzileyo kukuthi kwawabam mababuze phaa ekhaya kumntu ophekayo ukuba eh, sesiphi esona sidlo bona basithandayo ukusilungiselela so ke ndiqinisekile ngomso mntaka bawo sizawubhala yona ncwadi inkulubantu kanee-recipes ndiyayithanda ngoba uzawugcwalisa ntoni uzawugcwalisa icala lakho lencwadi Enkosi, manje sihlobo sami ngincedile ba. Okay, kambe sithanda. Ndandela nami ngoku le. Sho ngisagqiba sibesini.